ليس اللهو كاللعب ولا الخجل كالحياء وما الفرق بين القط والقد العربيه ليست مجرد لغه السلام عليكم اللعب هو عمل للذة يراعى فيه الحكمة وقد يكون للتأديب كاللعب بالشطرنج ولا يقال لذلك لهو أما اللهو فهو لعب لا يعقبه نفعا وسمي لهوا لأنه يشغل عن كل ذي قيمة ومن قولنا ألهاني الشيء أي شغلني ومنه قوله تعالى ألهاكم التكاثر الخجل والحياء الخجل معنى يظهر في الوجه لغم يلحق القلب عند ذهاب حجة أو ظهور ريبة فهو شيء تتغير به الهيئة أما الحياء فهو الارتداع والامتناع بقوة الحياء ولهذا يقال فلان يستحي في هذا الحال أن يفعل كذا ولا يقال يخجل أن يفعله في هذا الحال لأن هيئته لا تتغير قبل أن يفعله فالخجل مما كان والحياء مما يكون القط والقد القط هو القطع عرضا ومنه قط القلم والقد هو القطع طولا وكل شيء قطعته طولا فقد قددته وفي الحديث أن علي رضي الله عنه كان إذا علا بالسيف قد وإذا اعترض قط وقال تعالى وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين لا تقل هذه مهمة صعبة قل هذه مهمة صعبة فمهمة بضم الميم مشتقة من الأهمية ذكرت ولم أكره وإني لكم من الناصحين